Elmar bəy, qalibiyyətləriniz <laughs> göz qabağındadır. Əvvəla <laughs> hə, hamısı balaca şeylər, yavaş-yavaş böyüyəcəklər. Elmar, bura nə yer sayılır? Belə qəşəng məhlüz var. Hə, Xoşum gəldi. Yeni məhəllədə ağaclar balacadır. Görsən necə balacadır bax. Nə hə. qədər ağacı görsən, bunlar hamısı böyüməlidir. Bütün evlərin qabaqlarında belə nastroy ağacı. Təzə salınmış yerlərdir bu. Təzə salınmış məhəllədir. 2021-ci ildə salınıb. Hmm. Bura tatami farms deyirlər bu əraziyə. İstan şəhərində. Bu da sənin iş yerindir? Hə, bura mənim iş otağımdır. Sən də iş yerin mənim kimi. Hə, Tört üçüncü də pasta. Əməliyyat yedir. Dronu əməliyyat, təzələcə dronu əməliyyat. Hə. Dedin özün eləmişəm, hə? Özün eləmişəm. Bunu özüm yedim. Dronu başladı, qolu sunmuşdu. Qolunu başından ayağa özüm yedim. Təzə qol verdim, sıfırdan. Hə, aldın. Açdım, hə, təzə qol. Azaqçıdan hardan aldın? Özündən almışam elə. Hə, özündən almışam. Hə, əla. Digərini özündən almışam. Ya yaxşı, prosta dedim ki, bu dronu bir dənə pres oldu ki, Yağış yağır, getmir, nə belə. Bu balaca yağış biraz möhkəm yağdı üstünə. Yüngüldə çəkisi görə nə qədərdir? Hə. Bəlkə bir 300 qram, 400 qram çəkisi, çox az hə. çəkisi. O ağır havalarda zaten bununla çekiyorum, koyla çekiyorum. Not good, biliyorum. Hə. Not good, eh? Be nice, ha? Deməli, biraz ə, e, evi çəkmək istəyirəm. İndi Elmar özü yoxdur, indi birazdan gələcək, çıxıblar. Mən tək qalmışam evdə. Bekarçılığı dedim çəkim. Adam deyəm, yəni çölə çıxım, eh, sonra çölə çıxaram Elmarla bir yerdə. Nəysə, bura balkon kimidir. Qonşu ilə qonşunun arasında hasar yoxdur. Burada yəni o mənim həyətimə girdi, bu mənim həyətimə girdi. Belə bir şey yoxdur. İnsanlar hamı bilir kim kimin həyətidir, kim kimin yeridir. Görürsən özləri üçün ə, ehm, bölgə eləyiblər sənəd üzərində, İBİ-də açıq saxlayırlar. Hamısı ə, e, belə də yaşayır, heç də problem yoxdur. Bu da qonşunun həyətidir, bu da Elmarcın həyətidir. O qonşunun evidir, görsədim. Evi də biraz görsədim, amma evi yəqin Elmar özü ə, e, gəzər, görsədər. Bu da qonşun, o tərəf qonşudur, bu tərəf Elmar gilindir. Bu da qonşudur. Yenə də hasar yoxdur. Elə Elmagilər qonşunun ad günüdür uşağının, ona gediblər. Girən kimi bura kuxna, həm də qonaq otağı bir yerdədir. Ə, könül özü buranın hamısının rəngləri, dizaynları da özü seçib. Məsələn, bunları özü əllə yapışdırıb ora. Bunlar çox maraqlı dizayn edib. Özü rəssamdır, çox zövqlü insandır. Ə, evdən yəqin ki, bu bəlli olur. Hər şeyi özləri eləyiblər, bəzi remontun çoxunda özləri eləyiblər. Məndə çox qəşəngdir. Rənglər superdir. Bura girişdir, burada yemək otağıdır. Bura yenə də həyətə baxır. Görsədim sizə. Təzə salınan məhəllədir və ə, ona görə biraz belə açıqlıq çoxdur şəhərə mərkəzinə 5 dəqiqə desən aralıdadır Bələniçəndə də Elmar. İndi ikinci mərtəbə falan da Elmar özü burada olanda gəzərik. Aşağı da var onu da ə, Elmarla bir yerdə baxarıq. Bura Elmarın iş otağıdır. Biraz səliqəsizdir indi iş prosesin olur da. İndi mənim özüm otağım bundan da pis üçündə olaraq burada yaxşıdır. Videolar üçün təmizləyirəm. <laughs> Biraz keçir təzdən elə. Biz yenə qalır. Ə, Buranın da rəngləri yaxşı seçib, çox qəşəndir. Belə. Bu birinci mərtəbədən ibarətdir. Aşağı var, bir də yuxarı var. Onu da sizə ə, e, sonradan göstərərəm. Evin evdə ən favorit yerim mənim bura oldu. Ora <laughs> çox qəşəndir. Görüm burdan işıq yanır. Axşam bunlar işıqları söndürürlər, buranın orta işıq yanır. Onu da çəkəm göstərərəm belə. Dünən hələ belə qəşəng oturub üçümüz söhbət eləyirdi, çox maraqlı idi. Çöldə də yağış yağırdı. Evin hər tərəfində görürsüz ağaclar. Özə bunlar təbii ağaclardır, şeydir. Sünidir. Məndə evdə sünidilər var. Bir dənə desəm bu süni ağacdır. Bu hamısı təbii ağaclardır. Ortadakı təbiidir, bunlar təbiidir, bu hətta ə, təbiidir. Sonra nə var idi görsədim mənə. Heç belə burada da kamen var. İşlətmirlər ancaq. Çünki evin istiliyi buradan gəlir. Opşudan. Belə deyək <laughs> Madrid Real mənə güvən, mən sifarişi özüm verəcəm. Xoşuma gələcək. 100%. Hardan sifariş edir? Zapravkadan. <laughs> Gözləntilərimi aşağı tuturam, Elmar. Şits local, yaxşı, çox keyfiyyətli. Şits adından bilinir. Şits, hə. <laughs> Adından bilinir, yaxşıdır. Zapravkanın içidir bura. İndi New York'a edirik. Yo, yo, yo, yo. O şimdi yarım ki birbirine koymasınlardan. Jalapeno koymuşam. That's it. Ne mi, no hot sauce. Red Bull içirsən? Nə? Red Bull. Yo, yo, yo. Red Bull. Yo, nə içirsən? Alma suyu. Yox, Kok sevirəm. Kola? Red Bull nədir? Mən Red Bull il yarımda içmirəm. Şu qədər bir aparatda özümə kofe cəldirəm. Burada da hər şeylər var. Özün nə istəyirsən, gəldirsən burada. Axıra getsən pulun verirsən. Çıxdıq Nyu-Yorka edirik. 1 saat 36 dəqiqə yolumuz var. 1 saat 40 dəqiqədən düşdü biz 36-ya. Elmar yanımdadır gedirik filmin ə, e, təqdimatından bir gün qabaq kontrol eləyək hər şeyi hazırlayaq. Həm də oranın da zalı yəni gəzib dolanaraq görək. Hə, hə, yerləri müəyyənləşdirərik. Yaxşı. Hə. Yox, elə kəş lazım deyil sənə. Nə o kəşə getəcək hər şey. telefonda da elə günah kimi gördük qardaş. Hə, bunlar belədir. Bura axı məkanları da falan çox məşhurdur. Gəldik çatdıq axır New Yorka. Probkasından bəlli olur. Redindən də bəlli olur biz hardayıq. <laughs> Sənaye yerlərində, hə, ona görə storiclər falan vardı. Belə ancaq hündür binalar uzaqdan qəşəng görsəniz. Yox, yaxından da yaxşı görünür. Hə, hə yaxşıdır, New York maraqlıdır. Vibe-ı var da başqa. Var, var, vibe-ı var. Vibe-ı var. var. Əsas odur da, o olanda adamı ləzzət edir. New York, New York arada bir gəlmək çox xoş olur. Hmm, Qəribə yaxşı olur. Dövlən isə. Yəni yaşamaq yox, mənə görə gəlib getmək. Onun bir şey çıxadanlar arasız. Bağışlayın dostlar. Nyu-Yorkda <laughs> yaşayan dostlardan. Adam korkuyor bir söz demek. Bir şey yani evet. şimdi. Lan niye gitmişsin oraya be sonunda? <laughs> oraya pis idi niye kaldın orada? Hiç şey beğendim bizimkiler. sonra deyirsən ki, deyirəm, deyirəm tələbə olanda getdim Los Angelesda yaşayıram, sonra gəlirəm New Yorka. Adam bizə səhv tuta bilirdi, yəni normal olur. O ixtiyarımız var da bizə bizə olan. Deyirsən tələbə olanda əziyyət çəkirdin. Amma pulun yox idi, niyə getmişdin? Ayten xanım New Yorkdayıq. <laughs> Elmar bəy də burada. Elmar Rəsmi bəy. rəqəmlərə əsaslanaraq <laughs> deyə bilərəm ki, 231 nəfər, yəni 231 <laughs> Rəsmi rəqəm dəlidir bu. Hə baba, sən belə videolar şey demə. 160 əslində screenshot eləyəcəm indi. Tribeca Pharmacy bizim ofis burdadır, bu yoldadır, Tribeca'dadır. Nə hmm. olsun var axı burada? Bura New Yorkun harasıdır Elmar? Manhattan-dır. Bura Manhattan-dır. Manhattan niyə belədir bu yanlar? Necədir? Belə qəribə. Mərkəz deyil də bura, ona görə. Hə, ona görə. Qəribə deyəndə nəriz açsın. Bura New Yorkun normal halıdır, yəni New York üçün qəribə bir şey deyil. Çox sıxlıqdır. Həmişə elədir də burada, yəni buranın tərzi olur. Burada Covid vaxtı bir dənə sakitçilik olub, yəni son, nə bilim, son 50 ildə düşünmürəm ki, hmm. Super binadır. Belə binalar New-Yorkun içində çox var, maraqlıdır. Amma maşını çox pis sürürlər orada. Şəhərə 5 dəqiqədə girməmişəm. Uje 2 dəfə belə maşını qaçıtmışam ora. Qardaş sən neyin? Düşüb yolun ortasında saxlayıb düz şey yox. Əsas avariyini yandırdı. Ola bu oradan çıxdı. Sitlər ola. Aksini saxladı, ölüm yoxdur. Buna bax hələ biri gəldi buna. Yəni burada düz yolun şeyinin ortasında saxladı. O qısa fikirləşir ki, hara gedim belə ortalıqda. تعال القناه اليوم نيويورك جون بيك دابا شنو شنو جون بيك تشيلر هذا Muhtemelen. Bilgiden bizim buradan çatırı sağdan arıyor. düz geçsen kabaktan döneceksin. Nöbette spor. Oraya tava bilmiyorum. Yolun tava bilmiyor böyle. Tava bilmeyende de istediği yere dönürler. Şöyle sağa suda kalır. Çitar tasına geçiyor. <laughs> Aynen lezzet öğreniyor. Probkada indi. Keçən səhər dönürəm. Allahın olsun tamam protiv yola çıxmışam. Polis özü mənə deyir ki, çıx protivə. Protivdə qalmışam, polis də mənim yanımda. Bəlkə bir 10 dəqiqə protiv yolda getdik polislə bir yerdə. Və dalımca da avtobus gəlir, <laughs> nə gəlir protiv yolda. O New Yorkun normal bir halıdır o. Ürəyim sıxandı. Hə, biraz çətindir bu da maşın şeyi. O mən sənə deyim də, bax açıq deyirəm, mən 7 ildə elə bax belə bir şey görməmişəm. Necə? O yolun ortasında saxlayan maşın görməmişəm. Sən New Yorkda hər gün girəcəksən onda. <laughs> Bax bu daldalı, yolun ortasında saxladı, plus daldalı verə təzədən probka ilə yenə də qabaq. Bu necə düşünür elə eləyir o yana. Burada heç bir film bike sürə bilmir. Yəni o qədər bir-birinə sıx saxlayırlar və vurur. O qapını açır, bu gedir, bu gəlir. Bir də yaxşı sürə bilmir. Təzə başlayıb sürüm. Vur vur vur. <laughs> İşte oradan qəribə yerdir ona. E Sən də Bakıdan gəlmişsən, New Yorku bəyənmişsən. Elədir, elədir. Hərdən yaşılı idi, sürə bilmirdi. Yaşıl dayandı, qırmızıda başladılar sürməyə. Qırmızıda gedilər, <laughs> yoruldular da. Təmiz Bakıdır bura, yəni <laughs> Bakıdan heç bir qıraq fərq, fərqi yoxdur. Hər Allah bura gəlir, deyir mən Bakı üçün darıxıldı, gəlib New Yorkda maşın sürürəm. <laughs> Yanan olmasam, nə var bu? Yəni. take us to Mars deyip bizi Mars'a götür.com O yaxşı Bakı'da bilmirik. Totsin Bakı'dır ya, bak kopya bacı. Ben bunu 7 il bundan qabaq başta istirəmişdim. Ahət nə, nə şişirdirəm, nə e, şey edirəm. Bax, yolun ortasında maşın dayanır, sürə bilmirsən yaşılda. Bax eyni Bakı hisslərini yaşayırsan. Psixoloji özümü yaxşı. hə, yaxşı görək. Bu biraz artıq deyirəm. Amma həqiqətən də yəni belə bir şeylər. Bax 3-cü dəfə 3-cü dəfə yaşıl yandı. Hə, gedə bilmədi, düzdür? Yəni. Balacadır ya qardaş, balaca yerdə çox adam yaşayır, ona görə də. Qardaş, yəni Elayn də balaca yerləri var da, yəni elə bir problem yoxdur orada. Cəmaət yaşılda sürür, qırmızıda dayanır. Yaxşı onda. Siqnal da verən yoxdur bu qədər. New Yorkda yaşayanlar Royalın bu sözlərinə cavab versin, çünki mən artıq New Yorkda e, e, yaşamıram. New Yorkda yaşayan, LA-də yaşayanlar yazsınlar ki, səhvdir, yoxsa düzdür. LA-də belə bazar görməzsən. LA o qədər pis deyirlər. Hər şəhərin öz missiyası var qardaşım. Bu şəhərin Am, missiyasına uyğun gəlir. Getmişəm. İnanırsan hamısı ağardı ki, LA pis gündədir, LA nə bilim. Yanlara müqayisə edir. LA bu əmidir. LA bu əmidir. Bu əmidir LA. Sanırım o yəni. O ya Baba yaşıl yanır. Bax, bax, bax, bax, bax. Bu səfər gedəcək söz. Bax, bu Dördüncü cəhddir. Dördüncü. Baba velosiped girdi. Bura, bura, bura, bura. Yaşılda. Bax, bax, bax, bax, bax. Bu nə? Gedirdi biraz qaldı. Royal. Baba, baba sürtmə maşını. Maşın sürtmə. Baba bu girdi gördün. Əhsən. Sən də qardaş halaldır. Bacardıq. Bacardıq. Yox, yox, elədir. Ana belə eləmə. Maşın gedir, sən də belə eləmə. Sür, sür, yaşıldır, sür. gidiyor. Bro bro bro. Hardan çimisi içirde kardeş. Живает сильнее. Şey? Asfaltta da şişe kimi. Yolun ortasında. Taksi diyor ona göre yük taşıydı. Ya bu sarı nömrəli taksidir. T akırda da C olandı. TLC nömrələrdir bunlar. Bax göstərim boy. bu nömrələr başlığı ilə başlayan, sonu si ilə bitən nömrələr. Bu Chicago-ya çox oxşayır. Hə, o bu yandan Chicago-ya çox oxşayır. Mən dedim işte Chicago elə. Narrow küçələr ki var, dar yollar falanlar, onlar bir-birinə bənzəyir. Buradan sağa dönür ya. Aha. Hə, e, çatmışıq da. Düz kinoteatr yanında. Şey parking var burada kinoteatr yanında. Yox. TLC. Bu bir probkada 4 tane taksi kalmıştı. Bu da 5. Bu da taksi. Hamısı taksi de. Sadece başka bir taksi. Okey. Sonra sağa doğru sürüyor yolu. Bu arada kilo çadırımız budur. Bir de parking tapuru var. Aha parking e, buradan sağa döneceksen yolun solundadır. Sağa sol. Okay. Bak taksi, taksi. 11 örnekte taksiydi. Gəldik kinoteatra yaxınlaşırıq indi, girib içəridə baxacağıq. Elmarı orada gözləyirlər. Ee, sadece ne olsa tek tek paylaşacağım sizden. New York. Ama diş, diş. Dentist. Ooo. Fotoğrafı. Kaliforniya, New York, Miami. Büyük e, panelimiz. Burada o su. Burada. Burada büyük panelimiz. Su. Ya burada. Çünkü burada yemek falan var böyle. Yemeği alalım. Burda panel olacaq bizdə, böyük panel. Hansı ki, qabaqda orada e, xüsusiliklər də var. Qıraqlara qoyulur belə ki, insanlar şəkil çəkdirir onun içərisində. Yuxarı atmosferə yaxşı şəkillər xala demişəm. Bunu birisi sadəcə ikisi buradan gələcək. Okay, but tomorrow I think only one. Just, okay. The others you take it. Buranın görüntüsü çox maraqlıdır. Maşınla zaten probka biraz çətindir, hətta o başqa məsələ. Amma beləcə köhnə binalar falan, belə küçələr, belə maraqlıdır. Chicagoya çox, çox oxşayır. Yəni hava hə, havası Chicagoya çox oxşayır. Əzizim, amma mənim kameram tripodun üstündə sırf Balya'dan tutulacaq, bir üçün şeylərdə çıxışa tərəf qoyulacaq. Dönüm orada cəkəti yoxdur. Dayanmadan yoxdur, cəkəti yoxdur. Arada bir. Daha qazi əsasları malik Times Square-a 1,7 mayl neçə saat? 21 dəqiqə. Orada 21 dəqiqə. Bizdə 2.5 deyir. Bizdə 2 dəqiqə qardaş. 2.5 oldu. Məhəmmədi də tanıyın. Məhəmməd fotoqrafdır. Floridadan gəlib o da. Elmarın sinif yoldaşıdır. Sinif yoldaşıdır, partnördür. İşləyir ağır günlərdə, yaxşı günlərdə, neqativ, pozitiv, yəni hə. həmişə bir yerdə əziyyət çəkən olanlardır. <laughs> Rəsmi rəqəmlərə əsasən. Ola sən. Bax, bax, bax, bax. Elmar, sənə demişəm axı, Va indi düşəcəm maşından. Yana gedə deyil. Oya başladı sən. Əxlaq qaydalarını pozursunuz. Bax oradan çıxırdım, arxadan taksi gəldi, məcbur elədim. Elə elə sürmürlər də. <laughs> Əxlaq qaydalarına özəri məni də vurmamışdım. <laughs> İmkan vermədim mən. Səmara bax orada getmək əhvalım yarandı. <laughs> Mən sən diş get mən də sənin daha sənin maşınla gedək. Ay, dünən maşın sən belli. Sən əxlaq normalarca Ümranı görsən. Yox, edirənlər, yağış yağır, göz gözü görmür. Qaz verir, tormoz verir. Deyirəm Elmar, qardaşım, yani yanında adam var da. Yani kaç oranda sirdi. 27'nin avtobüs şoförləri var değil mi? Avtobüs şoförü gibi. Ondan sonra yaxşı başladı sürməyə. Sən gördün mü, belə belə əxlaq qaydalarını pozdu, belə pis oldu, belə kədərlənirsə, mənə də ağlamaq tutdu. Biraz özümü saxladım. Onurğa, qarın, bütün ağrıları yaşdı. Deyənlər <laughs> hələ başlayan kimi bir dənə qaz verdi, <laughs> az qalmışdı tırın altına girsin. Qardaş, nə inşallah yol verərsən. Gəldi, gəldi. Aşağıda baxılmır, o idi. Mən atmayıb, üçü birdən gətirəm. <laughs> Bowling çox sağ ol. Mən testə gedim, belə tez çıxsın. Ay yox o qardaş. Getmirlər qardaş. Bunlar tərpənmirlər. Sən gələcəksən peşəxoda. Sizin hövsələniz hə, yoxdur. Mən başa düşürəm sizi. Ya hövsələ yoxdur. New Yorkda sürür. Ya LA-də belə mən təriflənməyəcəm LA-yə çox. Amma həqiqətən də LA-də belə maşın sürmürlər. Təriflənmirsən. Bax yolun ortasında adam getsin ha. Heç kim dönüb o, o yola girməyəcək. Amma Miamidə də belə. Hə. Kəməri bağırsan sən? Mən söhbətimi eləyim, qutarımı bağlayacağım. Qardaş, mən eləydə cəmaata elək dərsi köçürsən. Özür dilmə vurmalı. Əxlaq dərsiyyəsən. Qamarda oturub kəməri bağladım. İndi polis saxlayacaq, cərimələyəcək ikimizdir. Qalmışıq, fotofoda qalmışıq 1, 2, 3, bunun yanındakı 4. Başqa qabağına baxsan, bəlkə o da taksidir. 4 dənə taksi qaldı. New Yorkda dedilər ki, taksi çox. akur araya gelin. Baba baba önündeki maşın orada taksidi. Bak geldi. Kara. Dayan orada taksidi. O da taksidi. Hamısı taksidi. Bu taksidi. Bak neden buna bak. O taksidi on qabağındakı taksidi. Sağda dayanan oradan taksiyə soxdu burada. Bu da taksidi barədə. Mən sağda dayanan Ravdor. Bu da taksidi. Hamısı taksidi. Ha taksidi bu private company-dir. Bax o dayanan parkovka maşını taksidir. Qabağındakı taksidir. Qabağındakı dövlət maşındı. Sonra yenə taksidir. Nyu-Yorkda taksi yaxşı qazanır da dedilər. Taksi şəhərdə qəşəngdir. Hamısı taksidir. Günə bir 200-300 vururlar burada. Anza. 5 dənə boroda 8 milyon adam yaşayır. Hələ qıraqdan bura işləməyə gələnlər demirəm də. 15-20 milyonu keçir. LA-də deyirsən 14 milyondur. Yox, Los Angeles başqa, şəhər başqa. Burada sırf şəhər olaraq balaca balaca yerlərə gedir. İşlə, işləməyə gələnlər zad demirəm. Ancaq burada yaşayan 8 milyon. Hmm. Yəni o... burada maşın sürmək mümkün olmadığına görə cəmaət taksi ilə gedir, gəlir. Metro zad da barda. Hə, maşınlarını parkovkada saxlayırlar, taksilərə gedirlər. Bu niyə yolun ortasında belə eləyir? Məsələn, taksi saxlatırır da. Bir də onun üçün taksi saxlamağa. Taksi saxlayacaq. Biz tərəfdə Şahmarın telefonu olmuyor. Nə qədər əl eləyib bir dənə maşın, yalvarıb ki, bir yer deyin. Necəsə mən bir taksi stop olsun yerimdə. Heç kim götürmür. 20 dəqiqə qalıb çöldə. Doğru. Heç kim də. Yəni axı ancaq telefonum orada. Hə, siz tərəfdə. Hə, elə bildim burada. New Yorkda, yəni New Yorkda bir də əl eləyirsən, kimsə gəlib saxlayır da, taksilər var, private company-da işləyirlər belə. Hətta o benzat da gəlir saxlayır ki, 20-30 hə, dollar belə. Hə, Allah. <laughs> Yəni neqoşiyet edirlər də. 10 <laughs> dənə baxırlar bir an. Videolara və neçə nəfər baxır? Axırıncı 16 idi, 18 idi. Yaxşıdır, yaxşıdır. 6 idi də bundan qabaqki videoya. 2 <laughs> qat 2x artıb da yəni. Süper, süper. Kanalımın adı nədir? <laughs> Kanalı aşağıda linkdə buraxın. Verirlər, verirlər, hər şey deyirlər. Baba yaxşı burger var burdadır, Shake Shack'da. Hə, mən buram. Düz bir dəfə yedim, yaxşı olmadı. Bir dəfə oldu o da. Amma belə həmişə fresh Blink olur bu. New-Yorkun ən ucuz cimidir. Nədir bu? Cim Blinkdir. Bunlar 16-18 hmm. dollara aylığı. O, çox, çox ucuzdur. Amma sən yoxdur, pul yoxdur, baseyn olur. Hə, New-Yorkda baseyn var. New-Yorkda olmur. Hə, bir də Match Point də var. Onlar da ruslarındır deyə papalarını qiymətlərini qoyurlar üstündə. Çox bahadır. Bizdə desən ən ucuz Hello Fitness-də qaldı. Yo, Pink-dir desinlər. Yo, Planet, Planet. Planet hə, Planet ucuz. Prosta mən bilmirəm ora kim gedir ora. Planet yaxşı olmur, çirk olur. Yaxlı, hə. Planet qəşəng yer deyil. Amma Hello Fitness özə də yaxşı deyil. Amma həm də Planetə getmişdim, düzdür. Başqasının şotuna. Şeydir. Nədir onun adı? Tərtəmiz Bastian dezinfeksiyası hə. idi. Yəqin adam azdı sən olduğu yerdə. Yox, seninlə boyda idi. Stad bir şey deyil, heç bir əhəmiyyət daşımır. Yox, trenajor yeri böyük. Yox, trenajor basit. Bura, bura Toşni Chicago. Sənin canın üçün eyni vibe. Bura baba tüstüyə bilər, yerdən çıxan tüstü var ya. Ha New York tüstüsü. Ən sevdiyim maraqlı tüstüdür ha, kinoş. O bu evləri qızdırırlar. Onun parıdır, bir də ki laundrylərin parıdır. O həmişə göstərir, qırmızı işıqlar, tüstü, tüstün içində adamlar qaçır. ちょっと。 tapa bilmədik ki, bir dənə ə, hə, saxlayaq. Sən səfiyə girdin. Hə? Niyə ki? Uçuşda heç vaxt problem olmur. Yəni tapacam baxarsan, mən bilirəm. Sağ ol. Elmanı tap. Saxlamaq ancaq gərək aralara girir. A burada da bir gündüzdür işıqlar. İşıq çoxdur. Transfer beyanıdır. 24-7 işıqlı. Reklam o qədər olanda da işıq olardı, elə də. Burada yenə də Niyə dayanıblar? Hə. Çempionat keçirir. Çempionat keçirir. Fikir ver bura, bura. TLC, TLC, TLC, hamısı taksidir. Hamısı taksidir. Görə bu nədir? O bir dənə. Bura işıqları Las Vegasın o küçəsində şey var, onun da biraz oxşadır. Hə, köhnə Old Las Vegas, şey, downtown, hə. əvvəlki downtowndirsə də, yoxsa şeydirsə? Stripdirsə? Hə, stripdəki var, biraz var. Yəni binalara fikir verməsən işıqlar harda onu xatır edə bilər. Göstərir məlumat üzrə. Los Angelesdən buradan salamlar. Hə. LA-dədir də, martda olmalı. Hardrock. Siyah boyu yaxşı kollar var bu barədə. Haqqı da verəcək kollar var. Hə? Hə, Hardrock olub yəni. Buradan dönməyə o qədər maşın dayanıb ki. Film yoxdu, axşamda transu verdi səhər. İndi bu bir dənə bir dənə bir dənə bura qoyacağam. Deyir. Deyir eləmə, ancaq düz deyir. Anasının seyirli lampası da oradadır. Dön. Dönmə, dedi dönmə. Dönmə deyir. Bu da bak ışık az da arkasında yazdı. Koyup şey. Neynəsin, neynəsin. Onun libas. Onun libas. Şö, Times Square-dan çıxdı, bilinir. Qaranlıqca axşama düşdü. düşdü yaxşı. Heç bir şey ə, gəzirik, partik parking. parking necə? Parking tapa bilmirik. Maşın saxlayır ayaqla. Gedək bəyə yol var idi ya. Bax oranı düz keçmək lazımdır. O biri tərəfdə. Bilirəm nə deyirsən sən. Hə. Bura girmə, bura girmə, bura girmə. Abi gör nə qədər maşın var burada. Bütün hə. işıqlandı şəhər. Yə gəldi yenə həminki yerə. Yox, gündüz olacaq. Ona baxır ha. Hə. Nə tür keyfiyyət? Çox dəyişətdi keyfiyyətdə bu skrinlərdə. Mən belə skrinlər sözünüzü görməmişdim. Nə yalan deyim. Birinci dəfədir bu qədər keyfiyyət. Amma kamerada çox pis düşür. Kamerada pis görünür də. Ona belə baxıb. Hə, bu, bu tərəfdəki yaxşıdır, o tərəfdəki çox. Tam şükürlə təzə skrin. Aval skrinlər. Ha, onu onu görmək istəyirəm. O şedevr. Təsəvvür elə ki, o adam suyun altından belə batır ha. O batma hərəkətini Məsələn, o qədər professionalları gətiriblər, o suyu diving eləyənlərə. Diving eləyənlərə birinci anatomi olan hərəkətlər gətirir. Sonra onların bədəni çəkilir. o dəri dipdə olan balıqların hərəkətini diver rövcədir. Mən söhbətlə park edə bilərəm. Məhəmməd görürəm ki, qurbanım, commercial after 6 pm-də. Məndən pəncərə açılır. After 7 pm-dir bu commercial. Hə? Bura commercial olur after 7 pm. Except Sunday. Today Saturday-dir, Sunday-dir qardaş. Except Sunday 7 PM-dən midnight-a kimi park edə bilərsən. İndi neçədir? 6 PM neçə? 6-11. Nə qəşəng saxlayıblar ki, bunlar gersinlər. Hə, 7 PM-ə kimi olur da. 7 PM-ə qədər yox, 7 PM-dən səhərə qədər. Hə, okey. Gecə 12-yə qədər. Və bəs mən 6 PM idi axı. Burada Allah. Bu sizin evədir, hə? 1 saat 3 dəqiqə. Hə. Hə, onda görəndə 2 saat getmir ki, 1 saat 3 dəqiqə. 2 saat yox, bəlkə tez gələcək. Birazdan lap yaxşı vaxt olacaq. 1-2 saat. Belə uzaq deyir onda da. Çətinlə çıxmaq. Buradan çıxdı normallaşır da yol. Bana heç qədər bir ki, bir saatı buradan çıxırsan. Yaxşı, nə edirik? Belə danışırıq maşında elə. <laughs> Hadi bir 50 dəqiqə söhbət edirik, yetdi olsun. O rəsxət deyil ki, o reklamdır. Ha, bu reklamıdır. Bildiyi reklamıdır. Bildiyi reklam. Bildiyi reklam. Reçelə dönmür. Düz gidelim kardeşim. Bu çıktı ameliyatın koptu. Dikkatli değil içinde. Sen, sen adamsın arası. Yok önce sen önce Ne var ne zaman onu seçiyorum. Ahmet'in olsa da basılan şey. Bravo sıkıntı. Yavaş yürüme yavaş. Dalga sınırlar verin. Evet sağ ol. Elimden Mehmet'in pembe belinde geldi. Ona da o yerdi. Ya ya ben o maşın arkasından bakın babaya. Ahırı bir tane parking taptık. Bir, bir 45 dəqiqə gəzəndən sonra bir dənə parking tapıldı. Havadan qırğından sonra maşınımıza butul patladı. Az qalmışdı da butul qazadı maşına atırlar ki, burada niyə saxlayırsınız? Taksi şoförü idi ya, ona görə qıda. Xosrovu gördük, indi gəlmiş o New Yorkdadır. Çox Böyle qəribə rastlaşma oldu. <laughs> Real, real diyor bu kimdir lan bu? New York'da gelesen Manhattan ortasında Xosrovu görəsən, bu yəni, qəribə bir hal idi. Yorkun dəhşət taksiləri. Bir şey də pul var burada. Saatı də dəqiqəsi 6 dolara işləyirlər. Dəqiqəsi 6 dolar. Hə, dəqiqəsi 6 dolara işləyirlər. Doğrudan dəqiqəsi dəqiqəsi bura bax. Saatı deyirəm. Şehir içərisində, parkın içərisində dəqiqəsi 4 dollardır. Sent parkı. Bunu dəqiqəsi 6 dolar. Kazan belgesi var. اه بتاع الخنا بقى two short minutes till showtime. Here we go. Bəli, burada e, klip çəkilişlərimiz gedir hal-hazırda. şəkil Polis burada qalıb poz verir ki, e, ondan şəkil çəkdi. Yəni onun şəklini çəksinlər. Meşhur kırmızı. Meşhur 3D e, şey, ekran. Ayşe soğuktur, donmuşuq burada. Elmar sən yoksa? Üşüyürsən yoxsa? Düşünürdüm maşından düşüb girəcək kinoteatra çıxacağıq. Ben bu kadar küçəyə geleceğim. Aa, çox şey soyuq deyir, dəyişər. Adamlar nəfəsi. Ama bura adamlar çoxdur, vibe başqadır bura. Həm <laughs> soyuqdur, okey onu qoydu bura, amma beləncə hər şey maraqlıdır. bir de buradadır. Polisə veriblər, polis onların şəklini çəkir. Bir tərəfdə də saat 8, 9, 10 üzrə həyat ölür. Burada amma əməlli boş gecə həyatı var. New York. Gecə həyatı. Səsküylüdür. Siz sırf o yerdə gəlin. Nəsə tanış gəldi bu. Özbəkdir. Özbəkdir yəni yarısı. Cansan. Yox. Belə də olmur. Orta gedən belə şəlalə kimi belə-belə gedir. Bir nəfər xəttlə getmir, hamısı ya xəttin ortasında ya xəttə girir. Xəttə gedə bu belə girəcəm indi Allahın dostu. Sonra desən ki mənə Sonra desən ki mənə başladı da. Elma Neyə axı gedə bilmirik axı biz. Qara şəhərlə çıxırlar belə bizə. Gələ biz bax şofer kimi mənə istəyir burada. Ama niye kamera çizene gaz verirsen? Kamera çəkəndə vermirəm. Yox, yox, sən niyə kamera çəkəndə gaz verirsən? Şəlalə kimi gedirlər. Mən necə deyim? keçdi bu. E, kamera seçən kimi başlayır qazladı. Bir telefon zəng girəndə danışdınca qazladı. Bir də kamera. Yəni <laughs> Allah burada yavaş sürürsən, elə bilə hamısan başa çıxırlar. Elə çıxarsan başlarına onu dayansınlar. Hə, başa düşdüm. Bildin də. Başa düşdüm. Bilmədim amma başa düşdüm. Sizin hərəkətiniz. Siz niyə? Siz əvvəldən belə idiniz yoxsa? Baba, baba, bu, bu hərəkət... Qardaş, sarı yandı da bu hərəkət nədir axı? Gedib, gedib, onu keçmək hərəkət edir. Qalansa saatlarla. Maşına verdiyi pulu axırıncı sentinə kimi yəni şeydir. Yəni. Maşın drift edir, və dönür, düşür xəttə. Bu maşın yalmış o gedməyəcəksə yəni. so, gəldik çatdı Elmardan evə, New Yorkdan. Hal-hazırda eh, evin bağçasındayıq arxada. Və steak öldürürük. Elmar mesela bir şey oldu. bir de gidiyoruz. Ekimiz hazır. Yani Nusret hara biz hara. Yani <laughs> Elmar da, Elmar da bir an gelsin Elmar da. Ortası olabilsin bir bağda şey lazım. Bu var. Ay səni ölürəm sənsin mən. Elmarım. Bu var. Balaca Elmar. Bu var. Wow. Mutfilim diye. What they're doing? Bo bo what Bo's doing? Wow. Trying to eat carrots? Ow! Ow! Ee, Geç nerede? Səhər buranı çəkmişdim, dedim ki, axşam çox bir dənə romantik bir dənə abu hava var burada. Belə işıqlar sənə ortadan bir dənə işıq yanır. Armını sıranda çay. Elmar bəy indi danışacaq, biz də qulaq asacaq. Prosta Elmar bəy dedi yatır. <laughs> Elmar bəy yatır, yatma da dur ayağa. Bayaq yolda başa çıxır. Nə olur? Sən yatırsan sürəsə deyirəm <laughs> mən. Deyim o sağlı. Düşmən dirəsin sürə. Mən gələndə də yata yata gəlmişəm. Bıçaq <laughs> burada var. Sabahınız xeyir. Bu günləri El El El Elmar bəyin təqdimatıdır. Amma necəsə oldu, bu günlər nə qədər adam xəstələndi, elmir. 6-cı gün. Dünənlər, axşam, mesajlar gəldi ki, xəstəyik, xəstəyik, xəstəyik. Hə, statistika çox yüksəkdir. Hə, 6 bazarlar. Bizim uşaqlar da qızdırırdı 6 bazar. Dedim bu nə hikmətdir? <laughs> Deməli nəsə var idi bu 6 bazarda da qardaş, yəni. Belə yaxşı ki, mən xəstələnmədim samolyotda. Bəsdir o ya. Bəsdir də eləmədi, belə sən də bax eləmə. Qoy deyəydin sən pendiri. Neyse bir şey dedin, başka şey görsədin dedi. mi? Çönül pendiri. Bax, bir pendir, iki pendir, üç pendir, dört pendir, Çok beş, altı bu zoruydu hə, devamlı baxdı. Çönül her pendirden alıp, ama bir tane pendiri almayıp. <laughs> Yeniden razı da yani bir tane şey yoktu. Bu kadar var biri yoktu yani <laughs> alınmadı. <laughs> Başka ne var işte evde? Getir getir onu da getir. Şöyle ne var hamısından getir tadına bakalım. Bu pendir festivalidir. E, Kilo pendir mahkumdan kadar pendir festivalidir. 100 faiz. Başqa evdə başqa nə var? <laughs> Sabah sürməyə gedəydi. Hə, sabah. Xəstələnə bir sabah xəstələnə. Sabah mən də xəstələnim, evə gedəcəm. Qoruyucusu. A bu nədir bu? Astagfirullah. Görmür müsən ki, penzə baxır belə? Bismillah. Bismillah deyir, astagfirullah deyib baxır o da, yəni. Çox möhtəşəm. Möhtəşəm qabı ilə şeydir, yəni. Bunu yeməyib baxsam da elə mənə bəs elədir. Yəni nəticəsində qabzanı yeyirsən də. Bu nə bilsən bunun dadına baxır. Deyir bir çiftlənmiş dad və dadı var. Baxsan dadına. <laughs> Deyirəm ya sağ ol mən istəmirəm. Çiftləndi də. <laughs> mən istəmədim də. Qalbasan möhtəşəm nişanı. Bu yekən çox ideal. Çox tatlıdır. Saat 12-dir, hazırlaşırıq birazdan öncə Nyu-Yorka tərəf yola çıxacağıq. Açıq gətirməmişəm, Elvan açıqsını taxmışam. Məncə pis deyil. Açıqı ə, e, matrisanın açıqısı. Gələ <laughs> özüm bilən belə bir şey alamam. Qardaşım oyundan almışdı, buna oxşar bir şey. Gələn mən də alam. Maraqlı görsənir. Ha, nə oldu? Aç, aç təmizlə bunu. Arxası təmizdir ki, Elmur. Təmizdir, yox, təmizdir. Ha, bu maşın olursa maşından təmizdir. <laughs> Hazır, hazır. Ged içəri gəlmir. Biraz tez, biraz tez. Bu üzmə yaxşılarımız öyle şeyler, pillərini götürüb buradan. Mən getirəm. Sən də üzənsən. Çox dərin edin. Mən bəsdir. Xidmətinizdə idim əmi. Nəfəsim kəsir əmi. Elmar. Paylaşanda nə soruşlar? Elmarın deyir üzünə nə olub deyir və teleqan deyirlər. Bir dənə dinə də bu nədir də? Bu da cəmaət dəli oldu da. Bu dəri xəstəliyidir. Dəridən melanin çatışmazlığından. Aha. Bax belə pigmentlər yaranır. Elə bir ki, dəri rənglənə bilmir. Və bura rəngli olan hissədir, bura rəngsiz olan hissədir. Dəri rənglənə bilməyəndə, yəni naturası dərinin əslində bütün dərilər ağdır. Qara dərilər də belə olurlar. Hə. Sadəcə Melanin dərinin rənglənməsi üçün lazım olan maddədir. Olmayanda vitiligo olur. Vitiligo olursan, bu xəstəliyin Nə etmək lazım? Günəşə çıxmaq olmaz. Hə, bu günəşə çıxmaq olar, yay günəşinə çıxmaq olmaz. Bu günəş əksinə tər. Sezon günəşi, hə, qışda əslində bax düzəlib bunlar məndə dəyişib hə. düzəliblər. Gözümün altındakılar azca düzəlib, amma bunlar daha Bu günəşin hesabındadır. Əllərimin üstü qaralıb, əslində əllərim tamamilə ağ idi. Təzədən pigmentlər yaranmağa başlayır. Məsələn, onu da. Vitiligo hə, haqqında aşağıda Wikipediyada məlumat. <laughs> Linki aşağıda buraxacağam. Təqdimat günüdür. Maşını park edib saxlamışam. 15 dəqiqədən çox ə, axtardım, yer tapa bilmədim. Axırı pullu parking tapdım. Yaxşı tapdım. Saxladım orada. Ə, hava biraz soyuqdur, külək var, amma çox da dəhşət soyuqdur. Külək sən də hiss edirsən buranın soyuqluğunu. Belə də normaldır. Biraz qarışıq şəhərdir bu New York. Sözün açığı xoşuma gəlmədi. Yox, belə dəlixanadır, kontrastı çoxdur bura. Adamlar da belə qəribədir, belə aqressivdirlər. Yolda maşınları çox pis sürürlər. Siqnalın biri bir qəpikdən. Nəmi? Heç kim heç kimi gözləmir. Bura burada görsən belə bilmirəm, qəribədirlər, çox qəribədirlər. Özə mən LA-da deyirdim maşını belə yaxşı sürmürlər. Amma bura gələndən sonra başa düşdüm, yox, LA-də başım yaxşı sürürlər maşın, burada maşın sürə bilmirlər. Məsələn, keçmək olmaz, keçirlər. Dönmək olmaz, dönürlər. Məsələn, yolun ortasında belə kim nə istəyir maşın saxlayır, orada saxlayır, belə də aləm dəyib bir-birinə. Adamlar da öyrəşir belə. Kim nə də istəyir, hardan istəyir, keçir. Protiv girir bayklar, nə bilim. Bir-birinin üstünə cumurlar. Dürənlər bir dənə taksi böyrümüzdən keçmək istəyir, siqnal verir, nə üstümüzə kuşku zada atdı, zadaları. Elə dəli-dəli şeylər. İndi o videonu bu bayramda baxarız. Böyle başları xərəf kimi özlərini aparırlar. Poster asılır. Var bizimkilərdir. yaxşısınız. Ha, ora biraz boşluq alacaq bəy lazımdır. Nə lazımdır? Yəni o axır maşını ilə park elədin. Sağ ol, kef tapdın yer. Yox pulla. Deyirəm ki, 33 dollar axşam. Deyirəm ki, <laughs> Royal maşını park eləməyə gedir. Könlüm deyim ki, Royalın New Yorka bu qədər sevgisi qalmışdısa, o parkovka axtardığı vaxtı bütün o sevgi gidəcək. Təsadüfən o birisi yerə getdim, gördüm ya parking, döndüm içəri. Hə, Neç, dedim neçə yollar olsun saxlayıram. Dedi Midnight-a kimi 33 dollar dedim hə. Mən də əslində ucuzdur. Ağlıma gəldi ki, çünki o birisidə 2 saat limit var, onu çox saxlayamırsan. Amma bu gün də sən dedi, prinsipi saxlamaq olar, amma okey. Möhtəşəm bir ə, e, açılışa şahid oluruq. Yemək hanı var yemək? Adı nədir? Gedirəm, orada pis olmuş, onu mən götürəcəm. Hey, bir, bir, forget about it. Look, that's not it. Sağ olun. Güneş var diye adam olmadığı vaxtda nə olacaq hissələr? Biraz çəkinlik yaratdı çünki mən uçmaqdan və bir Bunlar... Kesinlikle oradan bir indirmesi falan zaten. Bir de içici olmuş da acı. Yok o içi uzun öyle de değil aslında. Ağzı. Bu film müharibənin insanlarda yaratdığı psixoloji təsirlər haqqında danışır. Film özü Azərbaycan dilində olsa da, ingilis dilində subtitrlarda olacaq ki, herkes e, filmi tam şekilde başa düşə hastalara böyle. Ben böyle yaparım. Asya Omusanlar'ın e, hikayelerinin benzer bizim filmimizde karşılıkları var. Ben Mehter'e gelip çocuklara burada şey. demiştik. Mehter'e asili yolu mesela. Mehter bizim filmimizde teknik yetenek olmuştu. By the way, the question is that what was the idea behind uh, portraying the traumatic uh, experiences after the war. Az qalır jübtarı sualların verirlər. Məncə hər şey super gedir. Qardaş, mən fəxr edirəm ki, həqiqətən belə bir təşkilatçılıq edib və mən də orada iştirak edirəm. Təbii ki, bu qədər travmalı görən bir xalqın nümayəndəsi həqiqətən bölüşsə olsun. Sağ olun. Sürücüler festif olarak uygun geldi. Onu şimdi 33 liraya geldi. O de 30 liraya da bir saatten sonra. O festivalların limitleri var. Gelmiş evde. Herkes yorgun idi. Elmar da yorgun idi ama Elmar Həyəcanla ə, e, oradakı kadrları yoxlayır. Materiallara <laughs> baxır. Çünki belə bir şey çəkiblər. Qaranlıqlar biraz şey zərbut dəhşət çoxdur. Bir, bir də mənim kadrlarımı da açarsan, mən çox narahatam. Sən mən burada. Mən yüksək səviyyədə olan Ya əslində ştatda olan kadrlardan inanırsan pis şey gözləmirəm. Bəziləri əldən çəkmişəm. Əldən çəkdiklərində ki, onlar olsa xeyrimizdir. Yəni çəkmirəm. Tədbiri qoy bir qırağa. Oradakı o Azərbaycanın bir yerdə yığılmağı. Gastronomiya. Bundan stroyma sonra dəyişdim. Yaxşıdır. Amma görsən yaxşıdır. Hə, dəyişdim sonra mən. Özü o özü da o biraz nəsə getdi, açdım deyəsən. Açdım. Mən açdım gördüm Zernov verir. Hə. hə, indi bunu dəyiş. Dəyiş, dəyiş, bunu dəyiş. Hə. Gücəl. Olub. Bu belə olmalı. Belə hə, yerə. Qaranlıqda ümumiyyətlə o S-log yersizdir, yəni mənasız bir şeydir. Hə. Bu kadr möhtəşəm olacaq. Oo. Necədir Elmar? Süperdir, süper. Bu qəşəng kadrdır, hə? hə Çəkinmə, sağ olun. Sabahınız xeyir. Bu günləri axırıncı gündür, birinci gündür. Gedirik indi bu günləri. Bir iki aktivitələr var, onları eləyəcəyik. Ondan sonra Elmar mənə yola salacaq aeroporta. Deməli, nə edirik bu günləri? Gedirik, e, bunların evinin yanında çay var, çayın yanında bayk sürməyə. Ondan sonra gəlirik, e, steak eləyəcəyik. Keçən səfər axşam elədik, xoşlarına gəldi. Bu günlərdə getməmişdən qabaq bir dənə steak. Onu eləyirik. Ondan sonra Elmar məni aparır saat 4-də aeroportda, 5-də orada olacaq, 1 saat uzaqdadır aeroport. Belə bu günlər maraqlı gündür, axırıncı gündür. Dünənki gecədən də oturmuşuq, danışdıq, biraz müzakirə elədik. E, nə necə oldu, daha yaxşısı necə ola bilər, onu fikirləşdik Könülün də Könül rəssamdır bu arada. Könül çox gözəl rəssamdır. Çox ə, e, möhtəşəm xalça ə, e, rəsmləri var. Yəni ə, e, xalçaları çox detallı çəkir. Könül də sərgisi olmalıdır bu yaxınlarda. Ə, onun biraz söhbət rədd edilənlərdə axşam vaxt olsa, alınsa, hər şey yaxşı olsa, mən də sərgidə iştirak eləmək istəyirəm. Mən də olmasa Aytanı göndərəcəm iştirak eləsin. Hazır, indi ülvani istiləşir hava. Qoyuruq zaryadkaya bütün velosipedləri. Hələ qoymamısan. Gecə idi qurban, mən gecə gəldim, yatdıq da bizdə. Cibiyə bax. Cibiyə baxmadım, yanan daimi yatdın. Cibiyə baxdın. Sən güləndən də gülürdüm ki, yəni ora gülürdüm. Hə, <laughs> yəni ora. Gəl ora zərfini qoy. Ala bu götürməyib batareykasının çönündə. Sonra batareykası xarab olacaq, çıxar bunu da bunu. Onun da bataryakasını çıxartmırlar. Heç də, sonradan olmadı dedim orada, davacı düşə bilərəm. Sən səni bərəkət eləməyin də, mən mənə qarşı bərəkət eləməyin də, Dürənlər, dürənlər film təqdimatı olan adamım. Sən səni bataryakanı çıxartıyorsan, o bataryakanı çıxartın. Qarajı o qədər təmiz saxlayırsan Elmar, inan sən, gəlib öz qarajımızı təmizləməyim gəlir. Bizdə də bu gün nədir Elmar? Qarajım, qaraj Onunla bir ay bundan qabaq tərtəmiz eləmişik. Sonra Ay yox, xeyir yoxdur qız, xeyir yoxdur. Sən ondan qanda olmazdı, nədirsə bilmirəm, alınmır qardaş. Bilmirəm. Bizim qonşulara arada baxıram qarajlardan. Görürəm yox, tək mən belə deyil. Yox, hamısı təmiz deyil. Çox nadir hallarda dəhşət təmiz qaraj görürsən. Kimin evində biraz həyat çox aktivdir. Onlar həmişə qarajları tikindi. Hə, elədir. Hə. Düzdür, mən divarlarda düzəltdim çünki hər şey divara getsin. Gördüm həm də divara, həm də yerdə. Mən də bir dəfə elədim. Qəşəng də təmizlədim. Ama Sonra yenə nəsə oldu. Doldurdum divarları. Yenə də nəsə olur. Buraya bomba düşdü. Bilmirəm, bilmirəm də qardaş. Bu bir cür həllini tapa bilmirəm məsələdir. Hə, indi olur da. Yəni təşmə təmizləyəcəm. Yox, yox, söz verirəm. Məndə də elədir, yəni onca səni qınaya bilmirəm. Mən dibə qədər gedəcəklər. Buralar boş olacaq. Çox yeri var. Dolub boş-boş gəzə bilmirsən. Hə, evet çubuğda yox. Sən tap mən gəlirəm. <laughs> mən gəl. Soyuqdur. Demək Amerikan ev, Amerika evlərində paltar yumaq üçün yer ayrı olur. Bax bu paltar yumaq üçün. Paltar yuyanlar həmişə ayrı olur. Bir qurudan olur, bir də yuyan olur. Yəni bu e, bilmirəm Azərbaycanda mən olana qədər yox idi. Bəzən deyirəm Azərbaycanda falan şey yox idi, nə indi var. Ona görə deyə bilmirəm necədir, nədir indi. Bəlkə indi dəyişib. Amma mən olan vaxtı deyəndə başa düşün ki, mən 7 il bundan qabağın söhbətini edirəm. 7 il Azərbaycanda yoxam. Bu illəri görək ə, gəlməyə çalışırıq, amma il bu illər çox fərqli girib. Ə, ilin əvvəlində keçən ilin ortası, axırında planladığımız şeylər bu ilin əvvəlində görürsən ki, istədiyin kimi getmir. Görək də, görək qismət olsa bu illər gələcək. Olmasa da ev next year. Bu illəri Burada niyə gəlib? Hər dəqiqəsində burada qalıram. Fırlanıram, gəlirəm bura. Çünki nə xoşum gəlir burdan baxmaq. Maraqlı görüntüsü var. Hə, bu illəri bilmirəm, bu illər görək. Elmar da bu illəri planlaşdırır da gəlməkdir. Elmar! Dünən bu günlər hər şey istədiyimiz kimi olsa bir yerdə gedərdik də Azərbaycana. Deyirəm hər şey istədiyimiz kimi onsuz da getmir. <laughs> Getsə gedəcək də. Elmar üçüncü baykı çıxartdı. Mən bilmədim hansını götürəcəksən. Hə, indi gedirik bayk sürməyə. Hazırlaşmışıq. Kömür özəlcəklərini verib mənə. Deyir burada sürəndə əllər donur. Hava aslında bu o kadar soğuk değil. He? Sen sen hansı sen çek? çek. Ha, onu Çox balaca. Ondan məndə də var evdə. Prosta şey yoxdur. Nədir onun adı? Bundan məndə də var. Prosta bu yoxdur məndə. Nə? Bu da. Pedal yoxdur. Pedal yoxdur. Kimsə bunu zərfkəyə qoyur. Nə var? Kimsə bu zayət qoyub, çox möhtəşəm bir keçiddir bu. Qurbon zayət qoyub, arada bir-birindən kondekt eləmək lazımdır bunlar. Bu bayklar həm elektrikdir, həm də ki manualdır. Ona görə bunların üstünlükləri çoxdur buradan. Ekranda görsədir hər şeyi buradan dəyişsən. Özümüzlə nəsə götürək çay falan içməyə. Götürdü də. Bir dənə görsə də möhtəşəm bu şeyi bu bunun içində. Əhsən olmaz. Çay qoyub orada qəşəng. Bu, bu düşüncə var. Bəh, bəh, bəh, bəh. Çayımız hazır. Görüb şikayət nə etmişlər elə. Lara Aytən Aytən çəkəm, həvəslənsin, həvəsləndirəm onu. Hə. Hə, könül hazırsan, otur gedək. Xəstə taxırsan. Hə, taxacam. So, mən hazır. Ümid edirəm yolda məni görəndə qorxmayacaqlar. Elmar deyir, kaska sənin yaxşı qalır. Deyirəm, heç sana şübhəm yoxdur ki, pis qalır. Yox, yox, dayıda yaxşı qalır. Papaqlar hər kəsə yaraşır da qardaş. Belə spesiyal olanlara oxşayır. Təmiz dayıda yoxşuyam bunlara. Belə seçim. Elmar hazır. Gedək. Gedək əlbəttə ki. Möhtəşəm. Əlcəklər də hazır. Atkımız da heç də eynəyimiz getdi. Yüksək səviyyədə. Alacağız şirin söz, zivə edəmə. Hazır mıyız? Mən yoxlayım bir dənə bunu. Hər şey mükəmməl. Mükəmməl görsənir. Hə, gəldik çatdıq parka Elmar bəy. Parkız çox qəşəngdir, xoşuma gəldi. Bura məhəllənin tamamilə fərqlidir. Hələ bura park deyil, məhəllə. Çəkə-çəkə indi yıxılacağam. Bir dənə kadrın badına gedəcəm indi orada. <laughs> Könülcə yıxılır. <laughs> Kaskını anır çönür. Ayətdən çıxdı. Gözlə, göz gəldik, çatdıq parkın yarısına. İndi ə, e, mən video çəkirəm deyə dönə bilmirəm. <laughs> Elmar Gölündən yəni, bir qəşəng çay içəcəyik indi burada. Evdən çay gətirmişik. Gəldim meşənin ə, kənarında çay yaxır. Çayın yanında oturub. Çayın yanında oturub çay içmək. bu indi fikirləşdim səhv deyirəm, sonra dedim yox, düz deyirəm. Elmar. Deyirəm ki, indi çayın yanında gəldik oturub çay içməyə. Sonra dedim, dəmi dəqiqə çayın yanında oturub çay içmək düz dedim, yox səhv dedim. Düz çay. Çayın yanında. Çay. Əladır, əladır, hər şey yüksək səviyyədə. Hə, doğrudan qəşən. Sən proyezdin gələsən. Sən deyib bura yazda gələsən. Onu, onu başa düşən başa düşdü. onu bu videoya baxan 2-3 dənə adam başa düşəcək. yəni çox adam başa düşməyəcək. Bunu İlçin başa düşəcək, Elçin başa düşəcək, bir də Aytən başa düşəcək. Bura yazda gələsən əlbəttə. Sən Cem'e danışırdım sen durdun sıktın gittin. <laughs> Sonra danışırız. Evet. Her şey mükemmeldi ama Çikolatalarımız <laughs> eriyip yaptı. Çikolatalarımız eriyip. <laughs> eriyip yaptı. Hermus istedi, Tayyip o da isteye birbirinin yanında oldular. Ebiyor, next time. Evet, evet. Her şey mükemmel olmamalı. <laughs> Onu da karşıda. Ondan sonra ne oldu? Her çeşit bilir. o kadar cönmüyor. o kadar derne cönmüyor. Çayımızı içiyor. Oturmuşuq, bax nədən söhbət edirik. Bizdə də belə ə, kənar rayonlarımızda belə meşələr çoxdur da. Məsələn, bizdə burada pulsuzdur. Bax görürsüz, gəlsən barbekü eləyə bilirsən. Özün üçün bişir, düşür. Tualeti var orada, ot, besetkası e, var oturmağa. Mahiyyəti bir şeydir. Hələ də uşaq parkı da var balaca. Düz bu ə, e, şəhərdən biraz kənardadır da bu. Bizdə də belə yerlər var, amma Elmar bəy, Niyəsə bizdə belə şeylər yoxdur, olanda da pulla olur. Hə, <laughs> onu bilmirəm. Mən adi dənizin qırağında iki dənə bisetka qoyurlar. Oturan kimi ofisat gəlir ki. Gəlir. Ala bəlkə mən özüm evdən gətirmişəm bir şey. Bəlkə mən kebab eləmək istəyirəm özüm. Bundan da qəşəng gölün qırağında parklar var. Bu bu çox önəmlidir. Bu təbiət çox önəmlidir. Təbiət istəyərdi adam. Provoka girəcək desən, burdan neçə dəqiqə velosipedlə gəldi, 5 dəqiqə. Bizə yolda çəkiliş eləməsəydi 5 dəqiqə velosipedlə bura gəlmiş evdə. Ya bu parklardan qabağa keçən Lion Park var, Deer Park var, çoxlu parklar var. Park. Nə qədər sən belə park var, hamısında Downtown'da buradan buraya 10 dəqiqə gəlir. 5 dəqiqə, 6 dəqiqə. Gedəcək bu gün gedəcək. Bətlə həm aparacam səni. Gedərik, kofe içəriyor da, oradan da gedərik. Kofe, hə, əsl bətlə həm gedər yəni. Zor. Aeroporta gəlsən bizlə. <laughs> Aeroporta reisdən. Oradan şey gələrsən. Taksiden kaydırsa eve. Bütün yol boyu gördüm de velosiped yolları var. Evet. Ayrıca velosiped yolları Ayrıca. var. Orada adamlar kaçırırlar, idman edirlər velosiped. Abi bizdə o ilə ilkin paylaşır bu müğənni. E, deməli bike yoludur. Sol tərəf gəlir, sağ tərəfdə bike yoludur, ortada ağac. <laughs> Düz baykın ortasında ağac. ne bunlar o? Dünenleri Orhan e, verdi bunu. Familiyası Bilirsə <laughs> və Orxan Orxan hədiyyə verdi dünən təqdimatda. Sağ olsun. Sağ olsun. Deyir Azərbaycandan gəlib çox mənim üçün dəyərlidir real. Dedim heç bir şeydir, sağ ol. Verdi. Mən də bunu saxlayıram. Düzdür, təsbeh furadan olmamışam, amma adam əlinə düşən kimi isti <laughs> əlində vurratsın qalsın. Hə, o genetik keçir <laughs> deyəcək. Parmaqlar belə. Hə. Emir furada bilsən? Hə, uşaq hamımızda vardı o. Yəni könüllər də verirəm, könül də bilir. Yəni bu <laughs> Azərbaycana xas olan bir şeydir Azərbaycan. Belə edirlər, sonra bunu edirlər, sonra bir, iki, üç. Yaxşıdır, bəsdir. Bu qədər texnika. Çayımızı içdik, qəşəng, indi qayıdırıq evə. Bu günləri dediyim kimi steak eləməyi planlaşdırırıq. Steak eləndən sonra saat 4-də çıxacağım. Onu da qısa-qısa kadrları çəkib sizlə paylaşaram. Elmar bəy gəlirsiniz? Gəldik Vegmansa ət almağa. Ət az idi. Ətimizi alaq, kömürümüz də yox idi. Kömürü də alırıq, qayıdırıq indi evə. Olacaq, çöldə həmişə kömür olur. Narahat olma Elmar, olacaq. Amerika hər yerində onsuz da hər şey eynidir, atları və fərqlidir. Bizə kim olaydı, ayaqlarım kömür özünə gətir. <laughs> Niyə belə deyirsən ki? Kömür deyir, nədir bu? Bu o kömür deyir, amma kömür tapacı olur, sən nə ki narahatsan? Güzel mi bu çadır bu arada? Olacak olacak. Dörtsün şey. Bu vakti şimdi barbeküylerini at. Ne daha açsın? Bu market çok yaşam market. Başka bir şey. Çölde olur özü top vakti kassan yanında. Çölde olur, artada olur, sular olur. Okşu 90 dolar, 94 dolar 59 cent. No thanks. No bag. Yeah. How many bags? One bag. One bag. Since your total is 94. Credit card. So, pay. başladıq közü alışdırmağa. Köz alışsın. Steykimizi qoyacağıq üstünə. Əladır, əladır, hazırdır, yeməyimiz hazır. Tələm-tələsikdə elədik, amma məncə görüntüsü yaxşıdır, dadı da inanıram ki, bunun kimi, özü kimi yaxşı olacaq. Gedirik e, Bethlehem deyilən bir şəhərə. Elma deyir ki, Royal, bu şəhəri görməlisən, burada biraz gəzək, amma bilmir hara getmək lazımdır, <laughs> axtarır bəyənmə. Rəbbətlə həmin qədim şəhərdir, qədim onun fərqli-fərqli yaxşı yerləri var. Universitet ətrafı orada Lihay Valı Ən yaxşı yerin E, Gözləyirəm sizə. City Hall tərəfə gedirik. Gedək City Hall tərəfdən baxaq görək. Bəyinəcə sənsə. Ora Avropaya oxşuyur. İstin də Avropaya oxşuyur. Allentown üzrə Amerikadır. Hə. Yəni binalar başladı böyüməyə. Hə, yox, böyük bina üzrə. Yəni köhnə kilsələrdir. Bildiyin Avropa kimi köhnə kilsələr. Kilsələrə gedək. Gedək oradan video çəkəcəksən, məncə bəyənəcəksən. New Yorkdan sonra kontrast yaradacaq. Bura Bethlehem Otel Amerikanın ən qədim deyəsən ikinci ya da birinci oteldir. Bethlehem Otel. Orada nəsə saxlayıblar divarın nəyinsə. Hə, məşhurdur bu. Amma burada parkinq olsa elə saxlayaq, burada elə ayağın gəzək. Hə, burada var. Allah gəzək özümüz üçün. Qəşəm yerim. Amma bəs deyilmədi. Bütün <laughs> kommunamırı bu tarifə qurban söylər o bəs. Qəşən təzədir. Sizə nisbətdə təzədir. Sizdə o şey 100%. Yüzdə ekranda görünmür. <laughs> Baxsan belə idi. Yəni yoxsa da bunlar bəzi küçələrdə var, hə. yoxdular yəni. Bizdə heç app sistemi yoxdur. Məsələn, fərqlidir bura, yaxşıdır, qəşəngdir. Orada belə qəribə-qəribə binalar var. Kərpic binalar. Ya bura muzeydir, düşəcək muzeydə görəcəksən qədim dəmirçilər olur belə, olov yanır, oradan həm qarmoşka kimi pıs, pıs, o pamp aparatları falan. Əla. Local souvenir dükanıdır, yoxsa... Lokaldır, yazıqlar. İçərinə qısında da artıq dükanlar. Keçən yer öyle. Gəzək biraz ayaqla. Gəl qutqamı götürəydim və hala gün düşürdü, isti idi, indi soyuq oldu. Hə, ikinci mərtəbəsində buranın art dükanı, bazar günləri çox vaxt işləyir. Binalar falanlar hamısı qəşəndir. Bizdə də, sizdə də o məşhurdur yəqin. Sizdə çoxdur ondan. Bizdə də olur. Bizdə ondan yoxdur bala. Çünki bizdə ehtiyac yoxdur. Yol keçmək. Adam yoxdur keçməyə. <laughs> ya bəzi o yerlər var ya, o maşınların daha çox getməsi üçün şərait yaradırlar deyə. Ona görə adam olmayanda Lafayette. General Lafayette. Çox qəşəndir. Yəni bildiyin qəşəndir də. Məsələn, məsələn, Nyu-Yorkdan sonra bir kontrast olacaq. Aa, Nyu-York nədir, qardaş? Bura yay vaxtı. Nyu-Yorkda buranın təmizliyin yarısı yoxdur orada. Yay vaxtı restoranlar hamısı çöllərdə olurlar. Belə insanlar hamısı doğulurlar, bitiş deyə. Hamısı divaqı görmüşəm. Havası təmiz. Burada ev bizdə yaxşı işdir qardaş. Aha. Aha. Burada ev alıb kirayələndə rahat. Neçəyədir ya burada evlər? Dediyim kimi, orta üç otaqlı evlər 2200 kirayəsi. Yox, alış neçəyə? 250 400 min arası 3 otaqlı evlər olacaqsa, 4 otaqlı evləri və daha yuxarı qiymətlər dəyişir. Yəni də baxanda ucuz deyil də. Hansısa evlərin qiyməti indi heç yerdə ucuz deyil. Ucuzdur, ucuzun, ucuzun, ucuzdur. Elma bir dənə buna bax. Sumkamda heç sən yer yoxdur. Hə, olsaydı. Hə. Hə, ha. Ha, əladır. Burada qədim şey Sumkamda demək olar ki, iki dənə belə balaca bir şey alsam yer olar. Çox balaca şeydir. Ya da ki, gəlib köynəyin birini atam bunu qoyam. Köynəyini atırsan, balaca oyuncaq götürürsən. Yer yoxdur çox. Oyuncaqların balacalığına bəsən. <laughs> Balacadır bunda. Süper. Her şey ne var? Oh ya. Qəşəng, qəşəng. Çox qəşəngdir. Qiymətləri belə münasibdir. Elmur, baxsan belə Ya bura qiymətləri hə, yaxşıdır. Yəni belə uçsun. Bunlar nədir görürsən? 3 dollara. Sabundur Sabun bu. Sabun olacaqlar bunlar. Sabunlar. Sabunlar. Bizdə sabun üstündə Trumpın şəklidir. Tanı Trumpın şəklidir. Biriləri prezident olacaq, prezident olacaq adam. Olsaydı ya canımı tutarardı bu. Baş xərəblərlə. Prezident olacaq adam şəkli sabun üstündə. Hmm. <laughs> Şey də reklamdır o, yaddan çıxarmasın. süper bir tane souvenir, hediyeler dükan. Ay, mən belə şeylər xoşlayıram də normaldə. Belə şeylər. Bu şehir başım çox qəşəng, ləzzət elədi. Ayda. Şəhərə səhər. Çox qəşəngdir. Əslində aşağı düşə bilərik muzey var aşağıda, dəmir yol muzeyi. Çox yaxşı. Bu rəsm, qəşəng rəsmdir. O bu şəkil qəşəng şəkildir. O bu şəkil zor şəkildir. 30 il bundan qabaq rəssam köçüb Amerikaya. Elə bura köçüb indiyə qədər də burada yaşayır. Dördə. Gürcü rəssam. Gürcü rəssamdır. Bir bax olar. Yaralov gəlir. Hə, Allah. Gürcülər hə, biz danışmışıq. Burada, burada balaca marketdir, məhəllənin marketidir. Hə, bildin hə, o məhəllədə olur, tofu yemişlədiyi market. Hə, hə. Bu şeydir, borcu çörək alırsan, müəllim. Hə, olur ya. Burada olsan borcu gəlir bir şey olmaz. <laughs> olur həmişə, o borc dəftəri də olur, həmişə. birazdan 5 dakikaya olacak boardingde. Yarısına da şey uçuştu.